delle telaini con miele che abbiamo sono tutti roba della natura e questo qua sì eh? qua già eh, ha cominciato di chiudere perché diciamo la miele è maturata poi adesso apriamo anche un'arnia vuoi vedere anche quest'altro non lo so se hai il riflesso di vedersi boh. Mm-hmm. però questa quest'anno abbiamo avuto troppa difficoltà da pioggia di ricogliere della caccia è stato un po' scarso adesso speriamo perché non piove cioè aspettiamo miele di tiglio no apri un altro apri dietro Così. Tira via un pellavino con miele. Ma epi che cornice mignoli. Attenzione però. Poi c'è una sito non può. Eh, lì c'è, lì c'è le sposta un po' piano piano, vai indietro perché ti pungono. Vai indietro, vai indietro, vai indietro. Un pochettino e